assumer quand même. maintenant ça se voit plus du tout, tu vois, je me mets un petit ouais, peu au Pour eux C'est plus c'est bien intégré, tu vois. À rabatter. Et, euh, en fait, il me disait, et il me disait putain, on se retrouve un suceur de queue et tout, genre tu, faisais ça exprès pour me faire venir. Et là, quand je leur ai y et eux, je expliqué quand j'étais vraiment jeune, je faisais un peu d'hip-hop, etc., je ouais. etc. Hein. Mais j'aurais jamais parlé du côté rock et tout. Moi, <laughs> je lui dit, bah non, mec, euh, ça fait un bail et tout, je fais du rock. J'étais tellement sur le cul. <laughs> j'avais monté la, vidéo de la Carré et tout. putain mec, mais t'es un rocker et t'es un punk. <laughs> et du coup, c'est assez marrant de voir si je suis par pour revenir sur les clichés gays et ça. Mais moi, j'étais en plein dedans quoi. Le mec trop parti d'intégration quoi. Le mec s'est intégré euh, trop gros moi, je lui expliquais non, ça vient de plus loin que ça. Déjà au collège, j'étais comme ça, et c'était pas pour m'intégrer ou quoi que ce soit, c'est parce que tu vois, je m'intéressais à des trucs. Euh, Je sais pas comment il fait euh, les autres week-ends en fait, du coup c'est pas Bah je sais pas si c'est pas ses parents qui viennent le chercher. Putain c'est chiant. Explosé. Ouais bah je crois que tout le monde a explosé. Explosé, j'ai failli m'envoyer. Hein. Bonjour Je leur explique, plutôt que de, s'acharner, alors je dis pas que c'est une mauvaise idée hein, de faire des cœurs comme on voulait le faire au début, mais je pense que là, euh, on va se retrouver vite coincé avec le nombre de choses qu'on va faire en même temps. Euh, ouais, mais les autres morceaux qu'on a déjà composés, euh, t'avais demandé et soumis l'idée de revisiter le ah son de chaque morceau. Et je pense que quand on revisitera le son de chaque morceau, chaque ampli, chaque potard... C'est pas la même chose que je demande. ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, on il y aura peut-être une part de créativité aussi sur, euh, sur le rêve et le alors, Quand je parlais de travailler, parlais de travailler de son, c'était pas du tout pour changer les riffs ou quoi que ce soit, travailler purement le son. C'est-à-dire, euh, ce riff de guitare là, je le veux avec tant de réverb, tel type de réverb. on se lève, piège, on recommence. Oui oui. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ça va, monsieur le parisien Ça va Ouais, totalement. euh. Ah, trop bien. Ah vous êtes trop boring, quoi. Ah. T'es boring. Boring. Anyway, Anyway. anyway. BT... Putain, du coup, Putain, Vous avez vu des gens qui font BTW. Ah, oui, oui, oui. Oh, putain, mais moi, gens je des leur- claqués. <laughs> les gens des claqués. J'ai envie de leur remettre ah, des Ah, mais gifs. grave. Attends, Non, mais anyway- claquer, ça aussi, c'est une expression, ça. Get ready ça va être un bide total. Good. Good. ça va Good. Stan Stan le croissant, euh, le croissant prend le temps. Trop tard, ah, Il est passé. Morning live. On reverra dans une minute. passages. Euh, <laughs> non, il nous, remet, tout depuis le début en fait. C'est Sven si on a enregistré pendant 45 minutes là, tu vois. Et du coup, la moindre partie, bah, t'as l'impression que. You lead to every story. You keep telling all and sundry. Overwhelming her. Ah, c'est le sur deux là. Putain, ça marche pas. Qui écoute ça C'est un genre de condition. Tout le monde en perd. Le roi siphon, siphon, siphon, siphon, black from... Tu trop dans la gueule. black from the thing song. C'est vrai, je te révèle. Elle est un peu discrète, tu vois. Got stick for wars that you found. tu vas où après J'ai à Paris. Je remonte à Paris. T'es content, hein Ah ouais, je suis heureux. Paris, RERB. En fait, c'est simple. Du moment où tu prends la voiture, t'arrives à Paris. C'est toujours pareil. C'est une heure de bouchon pour monter jusqu'à la pente d'Orléans. Après, une fois que t'arrives, tu prends le tramway, t'es serré comme une merde parce que tout le monde rentre le dimanche tu prends le machin, t'arrives à 5 coucher de toi. C'est toujours à Porte d'Orléans qui. ouais, ouais c'est là-bas les, les copotes. Hmm. Bon, ça va, Nico Oui, Qu'est-ce que tu fais après Ben, moi, je... Ben, moi, je vais mixer. Une fois que j'aurai mixé, ben, je, vais... faire du post-prod avec Live pour essayer de trouver une ambiance. Ah, cool. tu restes ici après ou tu vas à Santé Ah, ok. Ah, là, je mixe. Et tu rentres à Stras quand euh, Peut-être euh, mardi matin, peut-être pour un lundi pour, euh, pour, te pour un projet. Oh tu fais Tu fais bien. Ça va À fond Content Excellemment content. Ça a été, ah, ça a été super Bah là, je pense qu'on va arriver sur quelque chose qui va être plutôt cool. Il y a bah, tous les arrangements, comme d'hab, c'est toujours la même chose. Mm. Bon, on est arrivé à nos 90% de... du, Donc on va pouvoir faire autre chose. Le mettre de côté. Bah, le mettre de côté, faire autre chose. Bah là, ça sera fin Fin mai. Euh, grand euh, Encore euh, je, pense, Ça va, Stan Ça va. Content Ouais, c'était un bon week-end. On a bien. C'était pas, mal. C'est bon, on a fait, pas fait tout ce qu'on voulait faire, mais. ouais, bah non. C'est toujours délicat, quoi. Bah ouais. ouais, je pense que le morceau il est en bon état, alors on peut dire un bon 90%. Hein. Mm. Ça va être notre chiffre, ça. Ouais va falloir trouver une idée pour un nouveau morceau ah, <laughs> bah, J'aimerais bien essayer de bosser sur Cargo, mais euh, je sais pas si c'est trop tôt, il faut encore la non, laisser bah, Comme j'avais dit, Cargo, ce qui serait bien, c'est euh, qu'on fasse euh, le travail sur le son avant. Je pense que ça peut nous aider pour Cargo. D'accord. Que ça nous donnera des idées, je sais pas. Mm. donc ouais, faire un cinquième morceau et après peut-être le sixième morceau, du coup ouais, bosser sur Cargo.